Bienvenidos al capítulo 45 de Marihuana Televisión News, el programa de la cultura canábica. Hola, soy Estela. Parece que el Comité sobre Drogas de la ONU hará una llamada en la conferencia de un gas del próximo abril para que detengan la persecución y el castigo de los consumidores de drogas y para que adopten una política de prevención y educación hasta el 2019. Sin embargo, por aquí la Fiscalía actúa contra las asociaciones como si fueran organizaciones criminales. Este mes vamos a tratar de entender un poco mejor lo que está pasando tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo a las asociaciones canábicas. Estaremos en la Asamblea de la Hamaca tras su cierre cautelar. Y para idearnos de tanta persecución, cruzaremos el charco de nuevo para ver el tercer especial Gira Latina, esta vez con enfoque medicinal. Y a la postre disfrutaréis de la presentación de la Red Estatal de Mujeres Antiprovisionistas que anunciaron el primer encuentro de mujeres canábicas que se celebrará en Barcelona muy pronto. Con años de retraso, la delegación del Gobierno de Valencia ha descubierto, gracias a un proyecto que autodefine como pionero y acompañado de foto en los medios, para qué sirve el envasado al vacío. Parece que a partir de ahora los decomisos de marihuana ya no se pudrirán en cajas de cartón. Y el Parlamento Balear se ha sumado este mes de febrero a las instituciones que desde el ámbito local tratan de estudiar una regulación tanto de uso terapéutico como de los clubes de usuarios. Sin embargo, las redadas y las intervenciones a los clubes se están repitiendo en numerosas localidades. Las respuestas a qué pasará tras las sentencias del Tribunal Supremo a las asociaciones ya se van aclarando. Todo apunta a que la Fiscalía trata de enfrentarse a un modelo social que evita el narcotráfico y reduce riesgos a los usuarios respetando sus derechos y libertades. Una de las últimas víctimas ha sido la Maca, Asociación Veterana de Barcelona que siempre ha dado la cara y que ahora, tras 10 años de lucha y 8 procesos judiciales, ha tenido que cerrar sus puertas de forma cautelar a petición del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, que ha declarado la actividad de la asociación como ilícita. ¿Qué pasará con sus trabajadores? ¿Y las personas usuarias de la asociación? ¿Y los socios terapéuticos? El pasado 15 de febrero, Clara estuvo en la Asamblea General Extraordinaria de la MACA. Ellas y ellos nos lo cuentan vídeo. Hola a todos, acabamos de terminar la Asamblea General de la Asociación La Maca de Barcelona, aquí en el Centro Social de SANS, que nos han cedido sus instalaciones. Nos vemos totalmente desprotegidos y reivindicamos que los derechos de los usuarios de cannabis son derechos como cualquier otro. Deberíamos poder tener la libertad de consumir eh, en lugares privados mínimo. Nosaltres som un col·lectiu que mm, tenim un gran número d'usuaris terapèutics eh, que en aquests moments es queden sense el seu dispensatori, o sigui, dispensari, no tindran cannabis, no tindran puesto on, on anar, tampoc tindran un doctor que els hi pugui dir eh, doncs, ho estàs fent bé, ho estàs fent malament, eh, què has de fer, com ho has de prendre. Eh, aquesta situació és una situació que ha de tindre un fi, perquè a l'actualitat hi ha una, una realitat social que és aquesta, hi ha una demanda de cànnabis per part dels usuaris terapèutics i per part dels usuaris lúdics. El que no podem fer és tancar els ulls i no fer-ne res. Llavors nosaltres, que sí que n'estàvem fent, donant la cara, tant als mitjans de comunicació, tant als carrers, tant a les manifestacions, eh, per totes les vies comunicatives per dir, demostrar que nosaltres no estem fent res dolent, simplement som una resposta social a les demandes que hi han, ens tanquen ens tanquen preventivament acusant-se de que estem fent coses delictives. La meva experiència com a jutge em demostra que els problemes reals de la societat no se solucionen si no s'enfronten d'una manera decidida, sincera, i amb el tema del consum de marihuana Passa exactament el mateix que altres temes polièdrics, complexos, que provoquen un cert rebuig per part de la societat, entre altres coses perquè es tenen unes pors absolutament infundades, moltes vegades per falta d'informació. Jo crec que totes les forces polítiques, excepte la, més dreta, la dreta més dreta, més recalcitrant, està d'acord amb canviar això i és una qüestió transversal i per tant això ens dona més ànims per canviar-ho i jo penso que és el que hem de fer, anar a canviar la, les lleis eh, cap a la regulació ja des d'un punt de vista polític. Com pot ser el dret a la interrupció lliure de l'embaràs o el dret a una mort digna. No? Crec que ha arribat l'hora, la societat està prou madura, portem molts anys ja debatent aquest tema, de fet, hi ha hagut iniciatives parlamentàries i hi ha un suport molt majoritari tant a Catalunya com al País Basc per legalitzar d'una vegada aquest tema. És a dir, s'estan tallant tots els ponts per realment poder arriba a la regulación... que arribará inexorablemente. Estamos muy hastiados, llevamos una lucha muy larga a nuestras espaldas, casi 10 años de lucha con múltiples intervenciones policiales, más de 8 casos abiertos y una multitud de batallas que hemos tenido que librar con la administración y estamos hastiados, la verdad, pero continuaremos en la lucha. cree que aprobar o bé a través de la via d'iniciativa legislativa popular que les entitats canàbiques heu posat en marxa, o bé a través de la pròpia entitat política, com són partits progressistes, és l'hora de que el Parlament de Catalunya i en el seu dia el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol, on ara treballo jo, afrontem aquest debat i aprovem una normativa que permeti que totes les associacions, totes les persones que treballen en aquestes associacions i tenen càrrecs de responsabilitat, i tots els ciutadans que lliure i voluntàriament desitgin fer un ús regulat, un ús prudent d'aquest tipus de substàncies estupefeents, estiguin absolutament tranquils i no hagin de patir contínuament perquè la Fiscalia els hi posi algun tipus de denúncia i s'hagin de sotmetre, com està succeint actualment, a processos judicials. Así que hacemos un llamamiento a todas las asociaciones, a todas las entidades que luchan por un cambio en las políticas de drogas, porque éstas sean más justas y eficaces. Hacemos ese llamamiento para ponernos de acuerdo, hacer piña y hacer más fuerza ante las administraciones, porque ya no podemos soportar la injusticia a la que nos vemos sometidos. Ánimo compañeras y compañeros de la MACA, siempre a vuestro lado. MACA no chapa. Y lo que le pasa a la maca y al movimiento asociativo canábico está muy relacionado con... Las sentencias, tanto la de Evers como la de Three Monkeys como la de Panag, van claramente a cortar de raíz el fenómeno de los clubes sociales de cannabis, al menos como los conocemos actualmente. Pues sí, eso parece. Corre, corre, que te pilla el lobo. En Informe Drogas escuchamos la opinión de Martín Barriuso tras la sentencia de Panac, así como la de otros activistas y expertos. Entra vídeo. Bienvenidos a Informe Drogas. Flores que florecen fuera de la ley. Cuatro miembros de PANAG, asociación bilbaína conocida por sus buenas prácticas y su gran labor activista, fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas de cárcel y multas de 250.000 euros, en una sentencia plagada de errores y contradicciones. Es una copia, una mala copia de las sentencias de Evers y de Three Monkeys. Yo calculo que el 90-95% del texto es idéntico al de, al de las otras sentencias anteriores. Incluso reproduce cosas que se dicen que corresponden a Panag, pero en realidad aparecen en los estatutos de Evers o de Three Monkeys, incluso dan un número de socios equivocado, etc. Y nos acaba condenando básicamente porque si bien no existe ningún indicio de que la asociación en su actividad de cultivo y distribución interna eh, haya transmitido nunca cannabis a gente que no sea de la asociación, sin embargo, existe el riesgo potencial, que tampoco se ha comprobado nunca que haya sucedido, pero existe el riesgo potencial de que alguno de los socios que ha retirado marihuana la pudiera transmitir a otras personas, a pesar de que eso iba en contra de, las normas de la asociación. Siendo educado, la verdad que me ha parecido una sentencia, pues, eh, una sentencia política, ¿no? es decir, una sentencia manufacturada previa a una decisión ya tomada, cosa que no debería darse en el ámbito jurídico y más cuando hablamos del ámbito penal. Para que nos entendamos es como si al dependiente de un supermercado que cuando vende alcohol le pide el carné a la gente para asegurarse de que son mayores de edad, lo condenan porque existe la posibilidad de que alguno de esos clientes que le han enseñado el carné, luego a la vuelta de la esquina le haya vendido el alcohol a algún menor. Todo esto sin que tenga conocimiento el, el dependiente del supermercado. Bueno, pues algo así es lo que nos han hecho en Pana. Una sentencia en donde pues, el copia y pega le quita valor y solidez y no se debería realizar y más cuando se está juzgando eh, sobre la pena de prisión de un, ciudadano y sobre un tema, mm, digamos, que está eh, desde el punto de vista social encima de, la mesa. Para mí es una indignación como letrado, porque me he estado estudiando las sentencias, todas, la primera la de Evers, luego la de Three y Panag, tanto la de Three como Panag, son prácticamente un 90%, un calco de la sentencia de Evers, ¿vale? Pero además un mal calco, ni siquiera han tomado la molestia de mm, ir retocando los errores que se pudieran haber cometido. Da la sensación de que no se lo han leído dos veces y me duele decir esto, porque uno piensa que de un organismo de esa altura tiene que venir un trabajo muy bien hecho, tiene mucha responsabilidad entre sus manos y es indignante encontrarse con que para ellos todos los supuestos son iguales. Nos dicen que hay que analizar cada supuesto concreto y son ellos los primeros que no lo hacen. El Tribunal Supremo considera que efectivamente teníamos motivos para poder creer equivocadamente que lo que hacíamos no era delito, pero que si hubiéramos hecho algo más, eh, si hubiéramos eh, tomado alguna iniciativa para salir de nuestro error, nos habría resultado fácil descubrir que lo que hacíamos era delito. Y para eso se olvida completamente de las resoluciones judiciales que tenemos a nuestro favor, incluidas dos devoluciones de la marihuana incautada, y se olvida de toda nuestra actividad pública, de haber presentado diversas iniciativas de amparo en distintas instituciones, en el Parlamento Vasco, en, el Ararteco, el Defensor del Pueblo Vasco, eh, en el Parlamento Español, toda la actividad que yo he desarrollado como presidente de PANAG y representante de la FAC en Uruguay, en la Asamblea de la República de Portugal, en la Comisión Europea. Dicen que nos hemos ocultado, que hemos ocultado nuestros verdaderos fines, cuando creo que todo el mundo nos conocía de sobra y sabía lo que estábamos haciendo. Los actuales recursos eh, ante la sentencia del Tribunal Supremo aún están en marcha, aunque técnicamente las sentencias sean firmes, no es lo mismo que se estén eh, realizando eh, o interponiendo los incidentes de nulidad previos al recurso de amparo al Tribunal Constitucional o que estén en proceso de recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que eh, no estuvieran recurridos, eh, como es el, caso y la intención que tiene, que tiene PANAC, porque <clears throat> darían una sensación de aquietarse con esas resoluciones. Por lo tanto, conclusión, la sentencia es política, la sentencia no se basa en razonamientos jurídicos, sino en una voluntad de aniquilar el movimiento asociativo canábico, y no solo aniquilar el movimiento asociativo, sino además impedir que cualquier parlamento autonómico o cualquier institución pueda hacer ningún tipo de regulación en torno a las asociaciones en la medida en que, una vez que el tribunal ha declarado que esas actividades son delictivas, ninguna institución las puede regular. Entonces creemos que ha sido un doble golpe, un golpe al asociacionismo y un golpe a las instituciones que estaban intentando regular todo esto. Y de repente, en un periodo muy corto, desde septiembre a diciembre, se han dictado tres sentencias fulminantes cambiando del, todo la doctrina sobre el cultivo y el consumo compartido. Creo que va a haber que cambiar la manera de funcionar los clubs, pero espero que realmente no sea una involución sino que a través de la unión en las diferentes federaciones y organizaciones que trabajan por un cambio de políticas de drogas en nuestro país, consigamos una regulación integral del cannabis antes de que esas condenas empiecen a hacerse efectivas. Pero que hay, y existen posibilidades incluso, con esta sentencia, mm, de que el modelo de club social, eh, reinventándose, pueda eh, permanecer. Mientras no exista un cambio legislativo, una despenalización, por un lado, que es lo primordial del 368, una despenalización de la nueva ley de seguridad ciudadana por tener plantas para autoconsumo visibles al público, una despenalización de facto, una despenalización, y después un desarrollo legislativo. Eso es lo verdaderamente necesario. El movimiento no va a desaparecer, se va a transformar. Desde luego va a haber una poda tremenda Va a haber toda una serie de asociaciones que van a tener que dejar de funcionar porque es bastante evidente que no encajan ahí, pero bueno, que también muchos teníamos claro desde hace tiempo que en realidad eh, buena parte de esas asociaciones que ahora van a cerrar en realidad no eran asociaciones. Entonces, yo creo que el verdadero movimiento asociativo, el movimiento formado por grupos de verdad que funcionan con una base democrática, participativa, transparente, etcétera, etcétera, van a ser capaces de reconvertirse porque un grupo grande que tiene las cosas claras y donde hay un funcionamiento democrático previo es perfectamente capaz de dividirse y funcionar en un nivel más horizontal sin problema. Los que no tienen la capacidad de dividirse, horizontalizarse y democratizarse son los grandes negocios en manos de pocas personas. Hay que intentar ser realista. Estamos en un periodo delicado que ojalá sea de transición y se pueda retomar de una forma más segura. Lo que más se ve afectada es precisamente la seguridad de todos esos, todas esas personas que ya tenían eh, una conducta dentro de los clubes, que habían hecho de eso su trabajo, un modo de vida digno, que son trabajadores que tienen sus jornadas laborales, que son jardineros. Lo que estamos pidiendo para nada ni es ilegal ni es inmoral, más bien lo que es inmoral y es ilegal son las sentencias del Tribunal Supremo realmente creo que lo mejor de todo esto es la ola de solidaridad que estamos recibiendo y el ver que todos estos años que hemos estado trabajando a cara descubierta, eh, explicando lo que hacíamos, eh, afrontando las consecuencias, yendo a donde los políticos, yendo a donde otras entidades a darnos a conocer, todo esto ha valido la pena, porque la gente sabe y entiende lo que estábamos haciendo, entiende el sentido que va precisamente en el sentido de acabar con el tráfico ilegal de cannabis, de acabar con las adulteraciones, con la inseguridad, con la represión, con el miedo y el Tribunal Supremo nos está intentando parar porque yo creo que les interesa mucho más que haya traficantes, que ciudadanos y ciudadanas libres que se autogestionan y, deciden sobre su propia vida y sobre su propia salud, pero Creo que por la reacción que estoy viendo estamos en muy buenas condiciones para que a pesar de la granizada que nos está cayendo, al final escampe, luzca el sol y podamos salir a cultivar nuestras plantas bajo la gran lámpara esa que, que nos puso la naturaleza. Parece que a pesar de la autorregulación, de ser transparentes, de intentar hacer las cosas bien como sociedad organizada, la persecución y criminalización del movimiento canábico no cesa. Suiza, que hace unos años estuvo a la vanguardia de la normalización en Europa, para luego entrar en un ciclo regresivo, como puede dar la impresión que está sucediendo en España, va a poner en práctica varios proyectos piloto para asociaciones o clubes en distintas ciudades. La marihuana seguirá siendo ilegal, pero más de 2.000 personas podrán adquirirla con entrega controlada por la Oficina Federal de la Salud Pública y parece ser que en Zúrich y en Ginebra se permitirá el consumo a adultos. Vamos a respirar un poco y poner el toque de humor con un vídeo experimental que han realizado unos estudiantes de periodismo de Santiago de Chile. Marihuana gratis. ¿Cómo reacciona la gente? <laughs> Oh, pues, ¿Seguí usted o no? ¿Sí? ¿Sí? La satía a mí me gusta porque te dejan entero Casi te dejan entero Eso más que nada, eso es lo mejor de la hierba, Aguante de la hierba, cabrón. <laughs> Hola, buenas, ¿quieres jugar marihuana? No, hijo, me encantaría, pero yo quiero una semillita. Ah, me encanta la canaria lo que pasa es ah. que necesito porque chicos así como ustedes me dijeron ayer en la Universidad de Santiago que eh, profe me dijo, hágase tecito de hoja ah, de ah, pues. sí, sí, para... Pues, se lo toma como té. Hello, smoke? No. <laughs> Hola, ¿quieres fumar marihuana? ¿No fumas? ¿Fumas? ¿Te gusta? Creo que iba a llamar a la policía. Oye, hermano, gato, ¿fumáis? ¿Una pilla? ¿Una poca pilla? ¿Qué pilla ¿Ustedes por qué fuman, chiquillas? ¿Qué le gusta la hierba? ¿Te gusta hacer todo bola? No. ¿No todo? No, no nada No, hijo. ¿Algunos fuman? No, no, nunca. Ya pasamos esa etapa ya, pues, ya la pasamos. Oye, pero más que eso, yo estuve un año en la selva colombiana. ¿Ya? Y me llevaron una especie de... ¡Ay, se los monos! Ah. <laughs> Yo casi me morí. <laughs> por fumar. Por fumar un eh, me dio la pálida, según me dijeron. Ah, pero eso suele pasar. ¿Qué le dio? Es parte de. La pálida. La pálida. ¿Sandor? 2016 puede acabar desmoronando la prohibición de la marihuana en Estados Unidos, donde al menos 20 estados tendrán iniciativas para la legalización en las próximas elecciones de noviembre. Todavía hay cierta oposición, amortiguada con medidas como la de Denver, que está enviando presos adictos a la heroína a un programa de desintoxicación subsidiado por los impuestos del comercio legal del cannabis. Otro ejemplo de que las cosas cambian la encontramos en Vermont, donde los cachorros de la última promoción de perros policía K9 ya no van a ser entrenados para detectar cannabis. Y en Canadá aún no tenemos fecha. El gobierno de Trudeau, que ahora cuenta con un informe que muestra que puede obtener más de 5.000 millones de dólares en impuestos anuales, se comprometió a iniciar el proceso de la legalización en un año mientras un tribunal de Vancouver ha dictaminado que los pacientes que consumen por indicación médica tienen el derecho constitucional de cultivar su propio cannabis. Tras el anuncio de la resolución judicial, algunas empresas productoras de marihuana medicinal han experimentado caídas en bolsa. Descubre toda nuestra gama de productos orgánicos y consigue los mejores resultados con nuestro cóctel activado biológicamente. Ahora con Back. La calidad y la cantidad pueden cultivarse juntas. Back. Biological Activate Cocktail. Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de las peripecias de un aprendiz de cultivo. Comenzamos. Como recordaréis del pasado capítulo, después de desechar a los machos y trasplantar las hembras a su maceta definitiva, podé las ramas bajas que aproveché para esquejar. Ahora las plantas ya han empezado a estirarse para entrar en floración. Las diferencias entre las más sativas y las más índicas ya empiezan a acusarse y pronto van a necesitar una nueva poda y una recolocación para ajustarlas según su altura. Como podéis ver, tras dos semanas desde el trasplante, las plantas han crecido muchísimo y la parte baja vuelve a ser excesivamente frondosa. Las plantas ya han alcanzado su altura final y la diferencia de tamaño entre índicas y sativas ahora es más que evidente. Fijaros la distancia entre nudos que tienen las de Ed Rosenthal. Esta vez voy a realizar la poda a tiempo, antes de que la floración esté más avanzada. Como veis, hay mucha densidad de hojas y de ramas que en realidad no van a producir nada. De esta manera conseguiremos que la planta esté más aireada, evitaremos la aparición de hongos y me facilitará el riego. Al finalizar la poda vamos a recolocar las plantas, porque al ser variedades distintas han crecido a ritmos diferentes. Aquella del fondo, como veis la parte de arriba se le están engarrando las hojas. Eso no es por un exceso de abono, que no hay que confundirlo, es por falta de luz. Así que al recolocarlas, la pondremos en un sitio donde le dé más la luz. Bueno, me voy a poner manos a la obra. Voy a empezar quitando las hojas y las ramas más bajas. Recordad que el corte no se hace al ras del tallo principal para evitar infecciones. he terminado la poda y he recolocado las plantas. Da gusto ver cómo puede entrar el aire uniformemente por todos los rincones del armario y además puedo regar mucho más fácilmente. Al colocarlas he necesitado calzar una maceta sobre otra para una Black Domina que se ha quedado más pequeña de lo normal. Es importante elevarla porque si no acabaría en completa oscuridad tapada por las demás. Para que la doble maceta no me moleste a la hora de regar, la he dejado al fondo. Descubre toda nuestra gama de productos orgánicos y consigue los mejores resultados con nuestro cóctel activado biológicamente. Ahora con BAC, la calidad y la cantidad pueden cultivarse juntas. BAC Biological Activate Cocktail pues bueno amigos, después de dejar mi armario limpio y despejado, listo para afrontar las semanas de floración que se acercan, os dejo con unas imágenes de las primeras flores de mis niñas. Hasta el próximo programa. En México, en Ciudad Juárez, se ha celebrado el segundo debate nacional sobre el uso de la marihuana. Allí los expertos llamaron a impulsar las políticas públicas sobre el uso del cannabis, además de su utilización para fines medicinales. Se tendría que revisar lo referente a las cuestiones penales cara a los usuarios, cuestiones como el porte de la marihuana. Además, se debe poner más el acento en la prevención e información hacia los más jóvenes el Departamento de Salud de Puerto Rico aprueba la regulación que autoriza la producción y la distribución de marihuana para uso médico en la isla, siempre con licencias. Ahora el cannabis podrá utilizarse en cápsulas, cremas, gotas orales y parches transdémicos. También se deja claro que su consumo fumado es ilegal y el cultivo particular también continúa estando prohibido. Ahora seguimos con nuestra gira latina, este mes América Medicinal. Yeah. Hey. Así es. Ja. Es Hannah. Woo. Yeah, yeah. De nuestra gira por Latinoamérica nos hemos traído muchas experiencias, buenos reportajes y algunos testimonios impactantes, como por ejemplo los de usuarios y especialistas que a pesar de vetos legislativos y tabúes culturales han encontrado en la marihuana una solución contra la enfermedad que ni la industria ni los estados les han sabido dar. Piden más facilidades en la investigación y menos represión contra los consumidores. Pero sobre todo, sus voces se unen a las de miles de personas en todo el mundo que ante las evidencias científicas reclaman el derecho a consumir, a cultivar o a investigar libremente con fines medicinales. Vamos a escucharlos. Soy mamá de tres hijos. El mayor hace casi dos años tuvo la mala suerte de padecer cáncer pero ya el cáncer me empezó a avanzar, los dolores eran insoportables, ningún medicamento me surgía efecto y no sé por qué. Hasta que el médico me dice que soy refractaria a todo, que no hay caso que me funcione. Y bueno, y en mi país eh, el médico me dice marihuana. Se lo dije al oncólogo, con temor a que me dijera, esta está loca, es una drogona. Y el oncólogo me dijo, perfecto. Pero que me cambió mi vida, fue la mejor época, de poder despertar en las mañanas y no sentir dolor, pasar una noche de largo y no sentir que tus piernas están entumecidas, o algo tan sencillo, tan sencillo como respirar hondo y que no te duela nada. Antes de entrar a la sesión de quimioterapia, se comía dos galletitas y dos galletitas al salir. Es así que no perdió peso, lo único que perdió es el pelo porque la quimio es muy fuerte, no perdió las ganas de hacer, que ahora después de haberse curado va a ser papá, y un milagro, la verdad. Los testimonios de los pacientes vienen a corroborar las muchas evidencias científicas sobre la eficacia terapéutica del cannabis. Hay algunos artículos que así lo plantean de que mm, el cannabis puede regenerar algunas células que se pueden llamar como dormidas dentro de la retina. los cannabinoides eh, vienen, digamos, demostrando tener cierta eficacia eh, a través de la historia de su uso y posteriormente en, ensayos clínicos donde, eh, bueno, podemos decir que para lo que es dolor neuropático tienen una, eficacia y seguridad aprobada para lo que es digamos, los vómitos y, y náuseas asociadas a quimioterapia, eh, los, los, casos de, de caquexia, anorexia, descenso de peso, también ayudan a equilibrar el peso. Simplemente se trata de mostrar a la gente lo que los científicos hemos visto en los laboratorios y lo que hemos visto es que hay compuestos que produce una especie vegetal, que casualmente es la marihuana, que tienen beneficio terapéutico. La mayoría de los que han probado no se hacen adictos a de, a la marihuana. Entonces, toda esta argumentación que vienen insistiendo tanto el tiempo para no regularla, eh, queda demostrada de que no es así. No lleva otras drogas, genera bajo nivel de dependencia. Pero si así lo hiciera, ¿cómo estamos abandonando a las personas a que sean carne de la criminalidad, eh, lucro de la criminalidad, se especule con ellos. Cualquier eh, medicamento que, tenga uso medicinal creo que se aplica la misma regla, evaluar riesgo-beneficio sin prejuicio, solamente entendiendo que en, el, el centro del debate está el dolor de un paciente y creemos que hoy día los que piden esta medicación son los pacientes y es más que respetable entenderlo y saberlos escuchar. El Gobierno de Chile, junto con la Fundación Daya, han sido pioneros en el desarrollo de plantaciones con fines medicinales. Sus cultivos autorizados están suponiendo un gran avance tanto en la investigación como en la asistencia a pacientes. Ya han pasado más de 3.000 pacientes por nuestra consulta, son miles, miles los chilenos que hoy día están cultivando su propia medicina, que han podido seguir estas instrucciones y aprender a preparar sus propios eh, eh, formatos medicinales, ¿cierto? Y la verdad es que la alegría más grande es que hemos podido ver cómo ha mejorado la vida de miles de familias chilenas gracias a la incorporación de esta maravillosa herramienta terapéutica. A mi hija en este minuto le está haciendo muy bien. El resultado con el aceite ha bajado la cantidad de crisis, eso le permite participar activamente en el colegio, ella está en primero medio en este minuto, Sofía tiene 15 años y, le ha ayudado mucho en cuanto a la seguridad. Ella se siente mucho más segura y está consciente de que la ayuda de la cannabis le ha ayudado mucho. Nosotros llevamos un año, tres meses con cannabis. Eh, hacen siete meses su única medicina. Dejamos atrás tres anticonvulsivantes y un antipsicótico. Así que felices, llevamos o sea, todo este camino ya sin crisis, hemos tenido la suerte que hemos funcionado bien con todas las cepas. Teníamos antes de cannabis un promedio de sueño de 5 horas semanales. Hoy día podemos descansar todos. Las propiedades que tiene esta planta es fabulosa. Mi mamá tiene 82 años, el año pasado se operó de la columna, de la cadera, caminaba con esos burritos Hoy en día, después de un año de tratamiento con cannabis, 82 años, ella sube y baja escalera como si nada le cambió la vida. Nunca pensé que cultivar iba a ser algo que te va a sanar el alma también. Y lo recomiendo y desde ahí me puse ya a defender a los canicultores de mi país que gracias a ellos me enseñaron todo lo que sé. Pero no todos son avances y existe una gran necesidad de mejorar en la regulación y en el reconocimiento de derechos. O sea, que también la gente empieza a tomar en sus propias manos la decisión de cómo quiere recuperar su salud, recuperar su bienestar. Y aquí tenemos una maravillosa alternativa económica, segura y eficaz. Pues nosotros no somos delincuentes, nosotros solamente queremos darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos. No pedimos nada más y no creo que sea algo tan terrible. Y que no nos lleven detenidos, que no nos lleven presos, que no nos miren como microtraficantes. Si te pillan con un caño, Quedas a criterio de un juez que ve si te condena por microtráfico o no. Yo no pedí estar enferma. No soy delincuente ni traficante. Y un día enojada escribo en Twitter, no soy delincuente ni traficante, tengo cáncer y me voy a morir. Quiero marihuana para vivir. En Latinoamérica, además de cambios normativos y sociales, resulta fundamental el papel de los médicos y personal sanitario en la difusión y estudio de las propiedades de la planta. Yo creo que necesitamos, sobre todo de la comunidad médica, eh, un poco más de apertura de miras para que empiecen a considerar esto una alternativa terapéutica más y para que faciliten el camino hacia ensayos clínicos. Pero yo creo que eso va a cambiar porque cada vez está más claro que el sistema endocannabinoide tiene funciones biológicas muy muy importantes e independientemente de lo que uno piense sobre el consumo médico o recreativo del cannabis, la realidad biológica está ahí y la realidad biológica la tienen que conocer los profesionales de la salud. Y por eso que yo creo que es una estrategia clave trabajar en nuestras facultades para que el nuevo médico esté mayormente informado con respecto a este sistema y a su vez asuma un compromiso con el dolor de los pacientes. A los médicos, así como el doctor que a mí me dio me dio apoyo para que a mi hijo le haga las galletitas, que no lo haga sotoboce, que hable, que diga, sí, ustedes pueden hacer este tratamiento que los va a ayudar, les va a cortar la quimio a la mitad o les va a curar la enfermedad o los va a aliviar porque no existe la cura milagrosa para todos. Pero por favor, basta de prohibir el derecho que tenemos los humanos a la salud y a sacar de la madre tierra nuestra propia medicina. La Escuela de Periodismo Auténtico necesita nuestro apoyo. Clara fue una de las becadas en 2013 y dice que le cambió la vida, como periodista y como persona. Es una escuela sin fronteras, gratuita, donde se aprende y se enseña de movimientos sociales y resistencia civil no violenta. ¿Para qué? Pues para cambiar el mundo. Tú también podrías ser uno de los próximos comunicadores becados. Así que dona a la única escuela que enseña cómo utilizar el humor, el arte y la organización comunitaria para cambiar el mundo. Colabora con el Authentic School of Journalism y ampliemos la red de periodistas auténticos. For me, the School for Authentic Journalism is the only school like it on the planet. The school is the only school in the world that teaches journalists how to cover social movements effectively. They come for an intensive learning from anywhere from four to 10 days, learning video, photography, how to communicate, how to put things on the internet. It offers a hands-on approach to educating community leaders and journalists alike. The school teaches journalism so that it can not only report on social movements, but also support them and guide them and make them win. Me dio herramientas para saber cómo interpretar la información de los movimientos sociales, cómo difundirla de mejor manera. Nos trae a gente que nos puede compartir desde su experiencia de vida sus movimientos sociales, cómo la vivió, qué herramientas usó, qué información, cuando cometieron un error, cómo lo resolvieron, qué aprendieron de otras luchas sociales. In uh, two weeks that I was there, I learned more than in four years in college. And I did not get in debt because it was free. I really think the school can change lives. Para mí fue eso, un, un oasis que cambió mi vida. It helped me learn leadership, team building, and even how to survive in potentially volatile situations as a journalist. The School for Authentic Journalism needs your help. We give scholarships to students from all around the world. None of the scholars get charged any money to come learn. But for that to happen, we need support from viewers and readers. Les pedimos a través de este medio que compartan esta información, pero que además donen para que se sigan produciendo cosas, para que más periodistas tengan estas herramientas y para que este movimiento crezca. Thank you. y del periodismo auténtico nos vamos al feminismo canábico. La red de mujeres antiprovisionistas planta una semilla. Clara nos lo cuenta. El pasado 25 de febrero, en el Hash Marihuana Cáñamo and Museum de Barcelona, las mujeres canábicas presentaron REMA. Gracias por venir a la presentación, a la rueda de prensa de presentación de la Red Estatal de Mujeres antiprovisionistas que acabamos recién de montar y que despegamos. Hola, hola. Clara, Clara. Hoy hemos presentado en rueda de prensa eh, la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas, que es un grupo formado por mujeres de diversos ámbitos relacionados con el sector canábico. Se trata de un grupo plural y diverso y trataremos de luchar contra las desigualdades que se dan en cuestiones de género. Nuestros objetivos son ah, hacer un primer llamamiento para que el encuentro del 10 de marzo sea posible y vengan representadas mujeres de, como decía Nuria, de todos los ámbitos, eh, juristas, preventólogas, médicas, personas que están, eh, mujeres que están en asociaciones, en empresas de semillas, en grows, cualquier mujer que comparta con nosotras la necesidad de un cambio de estrategia en las políticas de drogas, en la salud pública en general, que busque incluir a las mujeres, pero no solo, sino tenerlas como partícipes y que puedan participar, incidir y finalmente transformar la, sociedad. Somos mujeres. Somos activistas y somos antiprohibicionistas. Somos cultivadoras. Somos madres. Somos comunicadoras y economistas. Somos juristas, médicas, empresarias, investigadoras. Nosotras, nosotras, nosotras también somos parte de la cultura del cannabis. Queremos trabajar juntas para multiplicar nuestra fuerza. Queremos incidir, decidir, participar y aportar para transformar. Porque la mujer no nace, se planta y se cultiva. Inscríbete, inscríbete, inscríbete. El primer encuentro de mujeres canábicas. Tu experiencia y tu voz son importantes. Son importantes. Nosotras. Nosotras. Somos el cambio. Somos el cambio. Tú. Tú. Tú. Tú. Tú. Tú. Tú. Tú eres el cambio. Eres el cambio. Únete. Únete. Únete. Únete. ¡Wow! Felicidades, mujeres organizadas. Esto pinta muy bien. Más news ha nacido Arafat, la Federación de Asociaciones Canábicas de Aragón. El día 5 de marzo hará su presentación en Zaragoza, en la fiesta de la 5 marzada, en un día repleto de actividades para pasar con las amigas y amigos. En la School of Activism en de Castellón, el 7 de marzo se encontrará Martín Barrioso con Esteban Ibarra, dos personalidades de los movimientos sociales y marzo será el mes de la Spanavis, del 11 al 13, la feria más importante de Europa que este año vuelve a albergar la 11 Cannabis Champions Cup y la World Cannabis Conference, con nuestra activa participación y también el primer encuentro de mujeres canábicas. Esta Spanavis promete. ¿Te lo vas a perder? aún no te has dado de alta en la comunidad cáñamo.net, la comunidad del canuto, podrás ganar suscripciones gratis a la revista. Este mes con el número 219 vuelve la información de calidad y seguro que con regalo sorpresa incluido.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 Informarse para ver que no somos enemigos, sino que somos parte de la sociedad. Y es parte de lo que está pasando en Latinoamérica en relación a otras políticas también, generar un pensamiento más autónomo. Yo tengo 67 años, entonces, pero yo me encuentro como joven. Sí, por supuesto, joven. Y vos sabés una cosa, las semillas que yo he plantado no prendió ninguna, y las que le he dado a gente amiga esas prendieron. <laughs> Entonces, al tomar esto, cada vez más, <laughs> Entonces, yo digo, no es para cualquiera. El mensaje que puedo dar es que si no nos dejan soñar, no los vamos a dejar dormir. Es más, cuando me anime me voy a tatuar la hojita acá. Que recordemos en las próximas elecciones por quién votamos, porque muchos de ellos se acuerdan de nosotros para las puras elecciones. Cuando yo sea candidata se a la grandes alamedas donde el hombre libre volverá a sembrar. Cannabis libremente para el pueblo y del pueblo. Que el pueblo mande, compañeros. ¡Viva Rema!